ეგ აქ ხარ? კი, აქ ხარ. მოგესალმები. გამარჯობა, თამარ. ვესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელსაც. ძალიან კარგი მშვენიერია გავედით ეთერში GT Evolution-ის ცენტრის გვერდზე ვართ. ახლა მოგავაკეთოთ გადაზიანებები. აა დაგვერდება ამაში ახლა ჩვენი გულამი, ასევე თუ ჩვენ გვიყურებთ ახლა გავაკეთოთ ჩვენს მაყურებლებსაც ყოველთვის სვენელებსაც გააკეთონ გადაზიარება, იმიტომ გვექნება ძალიან საინტერესო ლაივი დროის მართვაზე და დღევანდელი შეხვედრის ბოლოს გვექნება უსაინტერესო ესე ესე ვთქვათ, საინტერესო ესეთი სიურპრიზი ტექნიკა ამ ძველი წლების გაცილებისა და როგორ უნდა შევხვდეთ და ახალ წელს. ამიტომ დარჩით ჩვენთან ამ საინტერესო თემით და ახლა მე ჩემი დევანდელი ასე ვთქვათ სტუმარია თუ ასე შეიძლება ითქვას ჩვენს დევანდელ ლაივს აა ჩვენი ცენტრის კოუჩი და ტრენერი ასევე ის მოღვაწეობს გერმანიაში მარტოხელა დედების დასაქმებისა და პროფესიონალური განვითარების ორგანიზაციაში ხო სწორად ვამბობ ეკა შენი საქმე ეხება მარტოხელა დედებს, მათ შრომის უზრუნველყოფას და მოკლედ ეგაც საკოუჩესი ეს არის მდგომარეობა. ცია პირველ რიგში გადგება იქ და მე უკვე ჩვენს ბეხმარები საქართველოსაც ეხმარები და ქართველებსაც მოკლედ ესე ძალიან კარგი. ეკასთან თანამშრომლობი ჩვენ შევარჩიეთ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიც არის დროის მენეჯმენტი. იმიტომ რომ ყველაზე კარგად ახლა რაც არის დახვეწილად ჩვენ ცხოვრებაში, ნუ ეკას ცხოვრებაში, ეს არის დროის მართვა და ეხა გვეტყვის თვითონაც ალბათ რა მნიშვნელობა აქვს ამას რას გვაძლევს დროის მართვა საერთოდ? რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ ცხოვრებაში ჩვენ მართო დრო? მადლობა. მადლობა თამარ, მადლობა წარდგენისთვის. ანუ დროის მართვა რატო არის მნიშვნელოვანი? დრო არის ესეთი მოცემულობა, რესურსი, რომელიც არის წარმავალი, ხო? აი დროს ვერასოდეს ვერ დავიბრუნებთ. მე ვფიქრობ, რომ თითქმის ყველაფრის ყიდვა და ყველაფრის დაბრუნება, გამრავლება შეგვიძლია გარდა დროის, ხო? და ამას რატომღაც ძალიან ნაკლებ ყურადღებას ვუთმობთ, გონია რომ რადგან თენდება, ღამდება, დღე დღეს ემატება მიმეტება სულ ასე იქნება, მაგრამ ეს დრო ხომ მიდის, ხო? ანუ ამას ვერასდროს ვერ ვიბრუნებთ უკან. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ დრო როგორც მოცემულობა, რადგან ჩვენ მას ვერ ვმართავთ, ვერ ვაჩერებთ, ვერ ვამრავლებთ, გამოვიყენოთ რაც შეიძლება ეფექტურად ჩვენი მიზნებისთვის, ჩვენი საქმიანობისთვის და ნიშნავს, რომ აი ამ მოცემულ დროში ვმართოთ ჩვენი საქმიანობა. ანუ ამაში შედის არა როგორც ასეთი დროის მენეჯმენტი, არამედ თვით მენეჯმენტი, ჩვენი საქმიანობის მენეჯმენტი მოცემულ დროში. აი ეს არის რასაც დროის მართვას ვუწოდებთ. სინამდვილეში ვმართავთ ჩვენს ცხოვრებას, მართავთ ჩვენს საქმიანობას მოცემულ დროში, რომ ეს დრო, ეს ძვირფასი რესურსი გამოვიყენოთ, რაც შეიძლება გამიზნოთ და ეფექტურად ჩვენი საქმიანობისთვის. ხო, იმიტომ რომ ნახე, ჩემ ცხოვრებაც ისეა, რომ როცა მე გავკარგავ ჩემ დროს და მე მაქვს ეს სადავეები, მე ვმართავ დროს და არა დრო მართავს მე. ამ შემთხვევაში გაცნობიერებულად მაქვს ეს გადანაწილებული რაღაც დღიური ესე ვთქვათ, ნაბიჯები, სტრესის მდგომარეობა ჩემს ხელში და ზოგადად ჩემს ცხოვრებაში არის გაცილებით ნაკლები. და სტრესული მდგომარეობა როცა ნაკლებია ჩემ ჩემ ცხოვრებაში, ყოველდღიურობაში, იმიტომ რომ მე ვაკონტროლებ დროს, არის რაღაც მომენტები, როცა ვერ კონტროლებ, მაგრამ ესეც შეულებრივად მაქვს მიღებული, ამიტომ შესაბამისად მშვიდად ვარ. აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ალბათ, რომ დრო არის ის მექანიზმი, რომელიც შეიძლება შენ გააკონტროლო ან გაფლანგო. კი ბატონო. ეს კი ბატონო. და შესაბამისად დროის კონტროლი რაგა შენი თავი, შენი საქმეები ამ ამ დროში ჩასვლა. ეს არის და ძალიან ბევრ ამას იძლევა თუ ამას მოახერხებ. ძალიან ბევრ ამას იძლევა შენ აღნიშნე შვიდათ ვარო რა ანუ რა გვაძლევს რა გვიქმნის ცხოვრებაში სტრესს ხო სტრესს გვიქმნის როდესაც მუდმივად ანუ ჩვენი ცხოვრება არის ძალიან აა როგორ თქვა, სწრაფი, სწრაფი გახდა ცხოვრება. ინტერნეტი ყოველთვის გვაქვს წვდომაში, გვაქვს ტელეფონი, ყველას აქვს ტელეფონი. დღეს ინტერნეტი, ანუ ინტერნეტი აქვს ტელეფონში, ხო? იმდენად სწრაფია ჩვენი ცხოვრება, რომ სულ ვცდილობთ, რომ ჩვენც ავჩქარდით, სწრაფად გავაკეთოთ, სწრაფად გავაკეთოთ და ეს გვიქმნის მეორე стресс. და როდესაც გეგმავთ უკვე და ვართ პროაქტიულები, ესე იგი ჩვენ მართავთ ჩვენ საქმიანობას იკლებს რა თქმა უნდა стреსი და აი ზუსტად ეგ არის გეგმის შედგენაც მე ადრეც აღნიშნე შარშანი ყო მე მგონი ჩემს მეგობრებთან საუბრის დროს რომ ვთქვი რომ გეგმას ვადგენმე ყოველ დღე შაბათ კვირაც მაქვს დაგეგმილი ეგ იმას არნიშნავს რომ ჩემი შაბათი კვირა აი ამხელა გეგმა არის შიგ ხო არა მაგრამ ის მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ გავაკეთო არის დაგეგმილი და რომ შემომხედეს ყველა გაკويرებულება რომ მე ამას ვაკეთებდი და მე იმათ რომ აქეთ გაკويرებულება შევხედე რომ ამას თურმე ხები არ აკეთებდნენ მე მივხვდი ჩემს გარშემო დავაკვირდი მე და მე მივხვდი რომ ეს არ არის ის რასაც ყველა აკეთებს და მე ჩემი ცხოვრებაც არის შედარებით მშვიდი იმიტომ რომ მე ვადგენ გეგმას ეს საღამოთ მაგალითად რომ არა გაქვს გეგმა და გინდა დაისვენო, მოამზადებ ჩაის თქვათ არამეს გააკეთებ და წამოწები და ამ დროს შენი ტვინი მუშაობს და გახსენ, აი ქუნა დამერეკა, ის არ დამავიწლეს, ეს არ დამავიწ, გინდა დაისვენო, მაგრამ ამ დროს შენი ტვინი კაროსელას ტრიალებს და სულ გახსენებს ყველაფერს. როდესაც გაქვს დაგეგმილი, როდესაც ამ დროს, ანუ იყენებ ეფექტურად, მე როგორ შეგიძლია დაისვენო? შეიძლება ხა სხვა სტრესიც კონდეს, მაგრამ აი ეგ სტრესი ნამდვილად აღარ გექნება, როდესაც გეგმას ადგენ და როდესაც ისვენებ. აი ჩემთვის მაგალითად დროის მართვის ბოლო ხნი ხანის ხა არ ვიცი ალბათ არსებობს სხვა ციგნები, მაგრამ გურუს მაინც დროის მართვის წარმოადგენ ბრაიან ტრეისის ციგნები, საოცარი ბესტსელერები აქვს და ის ერთ-ერთი მისი ბესტსელერი შეჭამება აყი რომ და მე მგონი იქაც არის როგორ პრიორიტეტებად როგორ განალაგო და მთელი ყველაფერი აი ამ ციგნის წაკითხვით საერთოდ გეცვლება დროის მიმართ დამოკიდებულება და მისი სხვა ციგნებიც ასევე ამ ნენე დროის მართვასთან დაკავშირებით. ეხლა რაც შეეხება ის რო თქვი რომ ბევრი საქმე გაქვს თითქოს დაგეგმილი, ზოგადად ვაკვირდები ადამიანებს, რომლებიც ხშირად აკეთებენ წარმატების იმიტაციას და დახლილდაგანწულები არიან თავიანთი საქმიანობით. მე კი ვხვდები ეს რატომ არის ქაოსი და ტვინში ჩვენ ამაზე ის ფაქტორშიც გვაქვს უკავშირები გვაქვს ძალიან ისეთი ვითხოვი ამ უკავშირებს იმიტომ რომ ტვინმა პროცესი რაღაცა უნდა დაასრულოს როცა ჩვენ ნახეთ ის მე მგონი ბრაიან ტრეის აქვს ეს თავის წინგში თუ შენ ბევრ საქმეს გეგმავ დღის განმავლობაში და არ გაქვს პრიორიტეტებად განლაგებული ეს და ერთი საკვიდან მეორეზე გადახტები მეორიდან მესამე და მესამე და მეოთხეზე შენს IQ-ს და ემოციურსაც კი ამდაბლებს თვითშეფასებას დაბლაგი წევს და საღამოს ხარ დაღლილ და კანცული ეს იქნება სამსახურში ეს იქნება online მუშაობა ჩემ შემთხვევაშიც თუ როგორ შენ თუ შენ დღეს განკარგავ ქაოტურად იგავს თავში რაღაც საქმეები მაგრამ არ არის პრიორიტეტებად განლაგებული, ხო? ესეც ზოგადად ძალიან სტრესულ მდგომარეობას იწვევს ადამიანში, ხო? იწვევს. აი რა განაპირობებს, რომ მე ეფექტურიც ვიყო? პრიორიტეტების როგორ განვალაგო ეს რომ რას მეტყოდი ამაზე მაგალითად თუ მე ვერ გამკარგავ ჩემ დროს რა მექანი რა მოვიშველიო რა დამეხმარება ამაში ანუ ახლა რა ხდება პრიორიტეტებს რადგან შეეხე ხო ანუ ბრაიან ტრეისი ესეთ რაღაცას ამბობს რომ ჯერ ბაყა ანუ ჯერ გააკეთეო დილით ისეთი რაღაც როდესაც ხარ რესურსული რაც შეთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ხო რომ ის დახურო ის არასასიამოვნო დილი თვე მოიცილო, რაც მნიშვნელოვანია. ზოგი ამის მოწინააღმდეგე და ამის დილით გააკეთებ სუბუქი პატარა რაღაც, რაც мотиваციას აგიმაღლებს, რაც დადებით, ანუ ბედნიერების ჰორმონებს გამოიმუშ, გამოყოფს შენში და მე შეეჭიდე ახალსაკუთრებს. ანუ არის ძალიან ბევრი თეორიები არსებობს ზოგადად დროის მართვასთან დაკავშირებით. ეხლა ყველამ თავის ანუ უნდა შეისწავლო შენი პიროვნება. ჯერ როდის ხარ აქტიური, როდის შეიძლება მართლაც არსებობენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც დილით უბრალოდ არ შეუძლიათ და მუშაობენ უფრო შუა დღესით, ან შუა დღის მერე. ხო, ეგ ჩემთვის არ არის მიღებული, იმიტომ რომ მერე მე ვიღლები. მაგრამ მართლაც არიან ესეთი ადამიანები, უნდა შეისწავლო შენი თავი, როდის შეიძლება უფრო მუშაობა და ისე განაწილო შენი, ანუ გეგმის შედგენის გარეშე ფაქტიურად როგორ თქვა, შეუძლებელია რომ стресси და დაღლა თავიდან აიცილო. გეგმა უნდა შეადგინო და პრიორიტეტები და ადრეც თქვი ესეთი რაღაც წავიკითხე რომ 500 წლის განმავლობაში იყო პრიორიტეტი იყო მხოლოდ მხოლობიტში ცნობილი და იქ 90-იან არა ხო 90-იან წლებიდან შემოვიდა პრიორიტეტები ლექსიკონში გადავიდა მრავლობიტში არა მე-19 საუკუნიდან შემოვიდა გადავიდა მრავლობიტში და შეიქმნა პრიორიტეტები ანუ ისეთი შთაბეჭდილება გვექმნება, რომ ყველაფერი პრიორიტეტია ჩვენს ცხოვრებაში. აი, ყველაფერი მნიშვნელოვანია და ყველაფერი უნდა მოვასწროთ. ეს ასე ნამდვილად არ არის. უნდა ავარჩიოთ ერთი მთავარი პრიორიტეტი, რაც უნდა ერთ დღისი, ანდა გვინდა რომ გავაკეთოთ და იმაზე იყოს მიმართული ჩვენი კონცენტრირება, რომ ეგ დავხუროთ. არ უნდა იყოს გეგმა ერთი გვერდი, არამედ შეარჩიეს უ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტი და ისე იმუშავე. აი ეგ აგვარიდებს стресс და აგვარიდებს დაღლილობას და დაკანცულობას და კიდევ მნიშვნელოვანია ის რომ ერთი საქმიანობა დავხუროთ სანამ გადავალთ მეორაზე და ან არ ვიცი თუ იცი ეგ ამიდრის პომოდორო ტექნიკა აბა მითხარი. აი ესეთი ტექნიკა არსებობს და მაგისი აპლიკაციაც არის უფასო, შეგიძლია ჩამოტვირთო. ანუ ესეთ რაღაც არის ცნობილი, რომ კონცენტრირება შეგვიძლია ფოკუსირება ერთ საკითხზე დაახლო, ანუ ერთ სამუშაოზე დაახლოებით 25 წუთის განმავლობაში. მე გვეფანტება ფოკუსი, იმიტომ რომ ფოკუსი მოითხოვს ენერგიას, გვართმევს ენერგიას ფოკუსი. აი ეს როგორ თაიმერია, მას დააყენებ, არის აპლიკაციაც ამაზე იმუშავე კონცენტრირება დამოკიდებულად ამაზე გამოთიშავ ყველა იმ ყველა იმას რაც ხელს შეგიშლის იმეილების თუ ზარები თუ ყველაფერი მერე 5 წუთი პაუზა უნდა გააკეთო აი ეს არის პომოდორო ტექნიკა და აქ ხურავი მსაქმეს და აკეთებ პაუზას სანამ მეორე საქმეზე გადახვალ. ერთი ეგ, მეორე არის კიდე არსებობს კიდე სხვა ტექნიკა, პარკინსონის ტექნიკა ხქია, და ესეთი რაღაც არის კანონი უფრო სწორედ რომ იმ დროს ანდომებ ან იმ საქმიანობას ანდომებ იმდენ დროს რამდენ დროსაც გამოყოფ მისთვის მე ესე ვუშაობ პირადად გამოყოფ მისთვის მე თუ მინდა რომ ციგნი წავიკითხო და გამოყოფ ამისთვის 30 წუთს წავიკითხავ 30 წუთი. მე რე ვხურავ ამას და ვაკეთებ time boxing box-ებსაც ეძახიან, ახლა მაგალითად Elon Musk-ი, Bill Gates-ის აქვთ 5 წუთიანი box-ები ესე. 5 წუთი ამას აკეთებენ, 5 წუთი ამას აკეთებენ, 5 წუთი ამას იმ დროს წავიკითხე, მასი ეწერა business journal-ში. რამდენად მართალი არ ვიცი, მაგრამ რომ აი ეს time box-ებს აკეთებენ რა, ყოფენ ყველა საქმიანობას დროებში. ანუ მის დახურო ის სანამ გადახვა და ცოტა პაუზა გააკეთო. კი, ზუსტად ახლა ჩემს მაგალითს მოვიყვან 10 წლის წინ როგორ დავიწყე მე საერთოდ პიროვნულზდაზე ტრენინგები შექმნა, მაშინ როცა ჩემში გაჩნდა ეს იდეა, რომ ჩემი ცოდნა ამდენი წინა 10 წლის ნაგროვები სადღაც რომ წამეღო, დავჯექი და ჩამოვწერე რა, უნდა გამეკეთებინა და დღის გეგმა მქონდა. ანუ დგებოდი, მაშინ დავიწყე პირველად 6 საათზე ადგომა დილით, გარეთ გასვლა, მოვდიოდი მედიტაციას ვაკეთებდი. ზუსტად საათების ჰიგიენა, ყველაფერი მქონდა საათობრივად. აი, ტრენინგის საკითხი ვამზადებდი 10-დან 12 საათამდე, ვჯდებოდი, ამას ვამზადებდი არც მეტი, არც ნაკლები. არც მეტი, ერთი ცდუნებაც რო ყოფილიყო, მოდი ამ ფავს ბოლომდე დავასრულებ, არა. იქ რჩებოდა იმ საათში და რაღაც სამთვეში ერთი ტრენინგი მომზადდა. ერთი ტრენინგი მომზადდა, რომელიც პარალელურად გაიყიდა კიდე. ამიტომ აი ესეთი რაც ახლა ინბოქსი რო თქვიო, დროი რო დროებს ასე რო დაყო, ის გამოვაში წინა ხაზზე, პრიორიტეტებში წამოიყვან შენთვის მნიშვნელოვან საკითხს, ჯერ იმას დახურავ, და მე უკვე ჩემთვის ეს ეს ტექნიკა წლებია უკვე მუშაობს. მე უკვე ვიწებს ხა პატარ-პატარა საქმეების გაკეთებას, როცა დრო მაქვს და რესურსი მჩება ამისთვის. ანუ ვიწებ მთავარს, ვასრულებ, არ ვჩერდები. უბრალოდ იმ დროში, რასიც დავთქვი, შე რა თქვი ზუსტად ისე, დავასრულებ და მხოლოდ ამის მერე უკვე ფოკუსი ის მორჩა. იმ დღეს ის მორჩა. ჩემ მარტივად გასვა იქ წერტილი, განთავისუფლებულია და მე მაქვს უკვე რესურსი სხვა რაღა. თუ იქ მძიმე დასვა ტვინმა ან საერთოდ არც მძიმე და არც წერტილი არ აქვს, აი მაშინ იწება შინაგანი ფორიაკი. და ამიტომ მითხრა რომ ჩვენ სვენელებსაც ზუსტად ეს რესურსული მდგომარეობა და სტრესი რო თავიდან აირიდონ ერთი საქმე რაღაცა უნდა დაასრულო ზუსტად უნდა დაასრულო ერთი საკვე დანიშნულოვანია თორე ერთ გერმანელი ქალია რომელიც იკულევს აი ამ დროის მენეჯმენტს და განსაკუთრებით კრეატიული ადამიანებისთვის და ქაოსური კრეატიული ადამიანებისთვის უჭირთ მაგათ ზოგადად გეგმის შედგენა და მაგას ანუ მაგას ეწერა ესეთი რაღაც წარმოიდგინეთო კარა და დიდი რომელსაც აქვს უამრავი უჯრა და ეს უჯრები უჯრები არის სულ ღია და როდესაც გვინდა რომ დავისვენოთ, ხო, ტვინი ამ უჯრებში დადის და სულ ქაოსშია და სტრესშია და როდესაც წერ გეგმას, რამდენადაც ანუ მე ეჩვევია, მაგრამ როდესაც წერ გეგმას ამ უჯრებს ხურავ სათითაოდ, რაც შენთვის მნიშვნელოვანია, წერ და всё ტვინი ამ დროს ისვენებს, იმიტომ რომ შენ უკვე დაწერე და აღარ ჭირდება მას და ფიქრი აღარ ჭირდება შენახვა ინფორმაციის. დიახ. თორე როცა ასეთ ქაოსში ვარ, სამსახურში მიდიხარ, მთელი დღე ხარ, იქაც ქაოსურად მუშაობ, არ ხურავ საკითხებს, აი ეს გამოხსნილი კარადას უჯრებივით ქრჩება, მოდიხარ სახში, ეს საქმე ფიქრებად მოგყვება, იმიტომ რომ არ არის ჩაკეცილიან მიხურული ეს უჯრები, გრჩება, მოდიხა თან სახში თუ მამაკაცი ხარ ალბათ წამოწვევი და ტელევიზორს უყურავ, არ აქვს მნიშვნელობა, ან ხალხი ხარ დაიღალ არაფერი არ შემიძლია მეტი, იმიტომ რომ შენი ტვინი არ არის დაცინებული. შენს ტვინში არის სულ წიგნი რო ავიღოთ სასვენი ნიშნების გარეშე და უსასრულო ქაოსშია. ამიტომ აუცილებელია, მოვაკლეთ კიდევ ერთხელ ხაზი გავუსვათ ამ რაღაცა წერტილის დასმას და არც იქნება იმიტაცია ბობოქარ ცხოვრებაზე. ექნება რა? რა ექნება ამის შედეგად? აი ესეთი ერთი რაღაც მინდა კიდე აღნიშნო მაგასთან დაკავშირებით. ისეთი საქმე არ დაიწყო შუალედში, რომელსაც ვერ დახურა. აი მაგალითად მე დამემართა ესეთი რაღაც აა სოციალურ ცოტახნის წინ ჩემი სამსახურის ტელეფონი უნდა გამომერთა შაპარასკები იყო რა შაბათკვირას თავ ხოლმე ყოველთვის და დავინახე ერთი იმეილი და უცებ გავხსენი ავტომატურად სანამ დავფიქრდებოდი და წავიკითხე და ის ისეთი იმეილი იყო რომ მთელი საღამო ამითი ხდებოდი რომ ჩემი ტვინი სახში კი ვიყავი მაგრამ ჩემი გონება სულ სხვაგან იყო ანუ ამ იმეილს დასტრიალებდა სულ რა იმდენად ამაფორია ქამან ანუ ისეთი რაღაც არასოდეს არ უნდა გახსნა და წაიკითხო ან და დაიწყო რომლისთვისაც დრო არ აქვს გამოყოფილი რომ ის დაასრულო და ან იმაზე რეაქცია მოახდინო. იმიტომ რომ ეს არ სრულდება და ზუსტად მაგისი მაგალითია და ტვინი არის ამითი დაკავებული. მე როდესაც ღია გაქვს ღიად გაქვს დარჩენილი რაღაც საკითხი. კი, აი ზუსტად მაგი თემასც რომ ვნახე, რომ ეს იყო ზუსტად კვირა დღე ჩემს ცხოვრებაში, ეს არის მე, ოჯახი და მორჩა. მე, ოჯახი და всё, მეტი არაფერი. ამიტომ ესეც რო იცის გონება, აი ესეც რო იცის, რომ კვირა დღე ელოდება იქ სადღაც რო დაისენე, შენ გამყოფებს რესურსში. დანარჩენ დღეს. მაგრამ ის არის საკრალური დრო, რომელიც შენს, იმიტომ რომ მართლა კარგი თქვი, ეს არის უძირო ხრელივით, თეორივით, აი უძირო. არ მთავრდება. არ მთავრდება აი ეს ისინი საკითხები, რომელიც შენ საქმიანობას უკავშირდება. მაგრამ იმის გარდა რომ საკუთარ თავს უთმობ მაგალითად ჩემ შემთხვევაში დილა საღამოს ეს აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. სასიცოცხლო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, კვირა დღეც ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი ჩემთვის. და აი რაღაც ასე როა გადანაწილება ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ეს სხვისთვის არ ვიცი რა შეიძლება მაგალითი იყოს ანუ არ უნდა გავდეს შეიძლება 5 დღე გავდეს ერთმანეს და გეგმილად მაგრამ რაღაც დღეები უნდა იყოს მხოლოდ შენის და შენ საყვარელი ადამიანებისთვის გარშემო კარგი ესა თვითონ კურსზე მოგვიყევი ეკა როგორ შენ მოგვივიდა ეს იდეა, ერთად მოგვივიდა. ანუ ხო, ეს იდეა დაიბადა, რადგან მე შევამჩნიე, რომ ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი ძლიერი მხარე და შემეძლო ჩემი საქმიანობის მართვა, რასაც ავტომატურად შე რო თქვი რომ მე 10 წელს წინ დავიწყეო ამის კეთება, ესე იყო ჩემ და 10 წელს წინ არა, მაგრამ დავიწყე ავტომატურად პრაქტიკაში გადავიყვანე და დავინახე შედეგი, როგორი სიმშვიდე მქონდა, როგორი სტრუქტურა მქონდა ჩემს ცხოვრებას, ხო? არ იყო ქაოსი, არ მავიწყდებოდა მნიშვნელოვანი რაღაცეები და დავიწყე გეგმის დაწერა. და მე ამ გეგმის ბევრი რამე შევცვალე. აი მაგალითად, ერთი არის რომ დღის გეგმა გააკეთო, ხო? მე არის რომ მაგალითად გაქვს მიზნები, ხო? აი ერთი წლის მიზანი, მე გაქვს თვის მიზანი და ეს მქონდა სხვაგან დაალაგებული. და მე მინდოდა რომ ეს ყველაფერი მქონოდა ერთ ერთ ადგილზე, ერთ დღიურში ყოფილიყო და შევცვალე რაღაცეები და კარგად მუშაობს ძალიან. მე წიგნები წავიკითხე, კურსებიც გავაკეთე და მოკლედ ჩამოვაყალი ბე ეს თემა ჩემში და მე რომ დავიწყე კოუჩად მუშაობაც ხო, შევამჩნიე რომ ბევრ ადამიანს აწუხებს ამის პრობლემა და მივხვდი რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა რომ აი ეს ცოდნა რაც მე მივიღე, გამოვცადე და დავაგროვე და კარგად მუშაობს, გავუზიარო სხვებსაც. და შენ ცნობდი უკვე ამ პრობლემას და მოხდა ამ ამ კურსის შექმნა და ჩამოყალიბება. ანუ ახლა ეს არის 10 დღიანი ონლაინ კურსი. აა ყოველ დღე არის მოიცავს ერთ ვიდეოს, ვიდეოები არის პატარა, მოკლე, დაახლოებით 15-დან 20 წუთამდეა და ამის გარდა არის კიდე დავალებები და სამუშაო. ანუ რასაც მე ვიდეოში ვიტყვი, მივაწვდი იმას წერილობითი ფორმითაც არ არის ჩაწერა საჭირო და იქ წერია დავალება და არის პრაქტიკული კურსი. ანუ როგორ უნდა ვისწავლო გეგმის შედგენა, როგორ უნდა ვისწავლო წლის გეგმა როგორ შევადგინო, თვის გეგმა როგორ შევადგინო, კვირის, დღის გეგმა, ანუ მომავლის დაგეგმა, წარსულზე რეფლექსია გავაკეთოთ და დღის აწმყოს ორგანიზება მოვახდინოთ. ისე გავაკეთოთ ეს ყველაფერი, რომ იყოს სტრუქტურა შექმნილი, მარტო თუდუზე არ ვიყოთ გადასული და valdebulebebs, აი რა უნდა გავაკეთო, არამედ ჩავსვათ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენი მიზნები, ანუ რას მიზნები გვაქვს, რას გვინდა რომ მივახციოთ და ყოველდღიურად ჩავსვათ პატარ-პატარა ნაბიჯები ჩვენი მიზნების მისაღწევადაც. და აი ესეთი პრაქტიკული კურსია, რამოდენიმე მოიწერა სხვათა შორის მომწერეს, რომ რამდენი დრო მჭირდება ამისთვისო. ეს რა თქმა უნდა არის ინდივიდუალური, ვინ რა დონეზია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეში 1 საათი აბსოლუტურად საკმარისია, რომ იმუშაო. რადგან ეს არის ონლაინ რეჟიმში, შეგიძლია დილით გამონახო დრო, შუა დღისით, საღამოთი, ანუ გაანაწილო დილით ვიდეო ნახო და იმუშაო, თქვა საღამოთი. ანუ ეგ უკვე შენზია დამოკიდებული, როგორ გააკეთებ. ანუ დახურული ჯგუფია შე, შეგიძლია დახურული ჯგუფი. ყოველ დღე დაიდება ვიდეოები თავისი წერილობითი ფორმატით დავალებებში PDF-ი თუ რაც არის, ხო? ხო. დავალებებით და ამათი დღის გამალობაში online გისმენენ, მოკლედ ჩანაწერებს უსმენენ და ყველა დავალება ემსახურება რას? ხო, ახლა რა ხდება კიდე? აა გვაქვს ერთი ლექცია მიზნის დასახვა. იმიტომ რომ ყველაფერი, რასაც გვაკეთებთ, ემსახურება რაღაც გარკვეულ მიზანს, ხო? რომ ვისწავლოთ როგორ დავსახოთ მიზანი. ანუ რაღაცა უნარი უნდა გამოვიმუშაოთ, ხო? ზუსტად, უნდა გამოვიმუშაოთ რაღაც უნარი და მთავარია კიდე ვიმუშაოთ ყოველ დღე და შევიტანოთ ეს ჩვენ პრაქტიკულ ცხოვრებაში, გადავიტანოთ. ანუ შევევით. გამოდის რომ ეს ადღიანი კურსი შენ განერგინებს შენ ცხოვრებაში რაღაც უნარს ახალ ჩვეულებას არ გძენს უნარებს და ჩვევებს გინვითარებს და თუ ამას გაკვები რასაც შენ ამათი დღის განმავლობაში ასე აძლევ ხო მიყვება რას მიიღებს ის ანუ თუ დანერგავ ამას პრაქტიკაში და ისწავლი რომ შეადგინო გეგმა და გეგმის მიხედვით იმუშაო ხო რას მიიღებ ახლა სტრესი მოგეხსნება, იმ თვალსაზრისით მოგეხსნება სტრესი, რომ დაგეგმილი გაქვს შენი, გადატანილი გაქვს ქაღალდზე უკვე შენი ფიქრები. ამასთან ერთად სტრუქტურირებული ხდება შენი ცხოვრება, იცი დილით რა გინდა გააკეთო, შუადღზე, საღამოთ და ასე შემდეგ. მე პირადად რაც მომცა, ეს არის ღამემ 7 ძილი. ეგ მომცა. კიდე თვითშეფასება გიმაღლდება, იმიტომ გეზრდება, იმიტომ რომ თვითშეფასებას რა ზრდის ჩვენ ჩვენ ჩვენში, ხო? ზრდის მიღწეული წარმატებები. და როდესაც მე ყოველდღიურად ჩემს დავალებას თუ ვალდებულებას თუ სურვილს ვაღწევ და ვაკეთებ, ხო? ესე ჯამში უკვე ჩემი თვითშეფასება ძალიან მაღლა ადის და იზრდება და უკვე ვარ პროაქტიული და მაქვს სიხარულის შეგრძნება, რომ მე მოქმედებ და კი არ ვრეაგირებ მარტო გარემო პირობებზე და ის რა სოციალური ქსელები, რა ინფორმაციას მომაწვდის და იქ კომენტარებს კი არ წერ მარტო, არამედ მე ვმართავ ჩემს ცხოვრებას და რამე პოზიტიურს ვქმნი ჩემთვის და ჩემი ახლობლებისთვის. ხო, ეს რო ქმნა ქმნა რესურს მოითხოვს. რესურსი კიდევ მოსაძიებელია სწორედ შენი ყოველდღიური ქმედებების განხორციელებაში. ეხლა მოდი კიდევ ხაზი გავუსვათ. შეიძლება მისმენს ეხლა გვისმენს უბრალოდ ადამიანი, რომელსაც დიდი მიზანი არც აქვს და არც კაცობრიობის გადარჩენაზე არ ფიქრობს და არ არის ილონ მასკი არ ჩვენვართ და რაღაცა ესეთი იდეები არ გვაწუხებს. ანუ ჩვეულებრივ ყოფითი ცხოვრება აქვს, დგება დღის 2 საათზე, ასე ნუ ერთ ჩემთვის ახლა ეს ცოტა ისეთია. არ სულშია ეს მდგომარეობა, მაგრამ თვითონ ეს დროის მენეჯმენტი ხო არ მოიაზრებს დროის მართვა ხო არ მოიაზრებს მარტო იმათ ჭირდებათ ეს ვინც სამსახურში დადის ან რაღაც საქმიანობას ეწევა და რაღაც მისნები აქვს მარტო ამას ხო არ მოიაზრებს შე როგორ ფიქრობ რაც მეთქოდია მაგალითად მე სახშევს რა რაში მჭირდება ხა დროის მართვა რაღაც ეს იქ სამდაოლაგები მას გავაკეთებ ამას გავაკეთებ და დრო ტელევიზორს ჩავრთავ ეხლა თუ შენი ცხოვრება მარტო მოიცავს სახში ჯდომას, სახლის დაალაგებას, საჭმლის გაკეთებას და ტელევიზორის ყურებას, ხო, ფიქრობ რომ ესეთი ადამიანისთვის დროის მართვის შესწავლა არ იქნება საინტერესო. მაგრამ შენ თუ ამ სამი რაღაცის გარდა გაქვს სხვა მიზნებიც, გინდა რომ მიაღწიო ცხოვრებაში რაღაცას, ეს მიღწევა არ არის ის, რომ მთები გადადგა, ხო? მიღწევა თუნდაც ის, რომ გაიუმჯობესო შენი სამსახურებრივი მდგომარეობა, გაიუმჯობესო შენი ოჯახური მდგომარეობა. გაუომჯობესო შენ შვილებს თუ პატარა შვილები გაყავს და valdebuleba გაქვს როგორც დედამ მათი მდგომარეობა და იყო მაგალითი იმისთვის აი დედა როგორ იყენებს დროს როდესაც დედა ზის მარტო და ტელეფონში აქ უკაცრავად ცხვირი ჩაყოფილი და მეც არაფერს არაკეთებს შვილებიც მეც არაფერს არ სწავლობენ ხო აი თუ გინდა რომ იყო მაგალითი შვილებისთვისაც და თუ გინდა რომ უბრალოდ პატარა წარმატება მქონდეს ნაბიჯ ნაბიჯ რომელსაც მიაღწევ ხო მაშინ დროის მენეჯმენტი მე ვფიქრობ რომ ყველასთვის მნიშვნელოვანია არ არის აუცილებელი რომ კონდეს რაღაცა ესეთი ხო აი იყო მენეჯერი და იყო რაღაცის ასე ვთქვათ უფროსი და ხელმძღვანელი შენი ოჯახის მენეჯერიც ხარ კი კი აი ეგ მინდა და ამისთვისაც გჭირდება დროის მართვა და შენი საქმიანობის მართვა კი კი, როცა ოჯახი, თუნდაც ურთიერთობებში მეუღლესთან, თუ გინდა ურთიერთობებში შვილებთან, გარეთ ურთიერთობა, შიგნით ურთიერთობა, ოჯახისთან, ეს ყველაფერი მართვით და დისციპლინით საკუთარი თავის. კი, რა თქმა უნდა. სასურველი უნარჩვევების გამომუშავებით მიიღწევა და რაც საინტერესოა, როცა შენ ამ მასშტაბით ისწავლი შენ დროის, შენი დროის მართვას ან მიკრომასშტაბით ისწავლი შენი დროის მართვას დიდი მაკრო ისედაც შემოვა, იმიტომ რომ შენ სამყარო გეუბნება, რომ იცი რა, შენ ახლა მზადა ხარ უფრო დიდი საქმის მისაღებად. იმიტომ რომ შენ თუ ჯერ ეს ვერ გიკონტროლებია საკუთარი მართვა სახლის ყოფნის პირობებში. თუ 24 საათი ტელევიზორი ჩართულია, თუნდაც უხმოდ. მაგრამ ჩართულია შენი ტვინი ქაოსშია და შესაბამისად შესაბამისად შენ არ განკარგავ დროს ამიგე თუ შენი ქსელურ ქსელში სოციალურ ქსელებში და ასე შემდეგ ჩართულია შენი ტვინი არის ქაოსში შესაბამისად თავში ქაოსია ქაოსია ცხოვრებაში ყოფიერებაში ამიტომ შენი თიწებ, შენი თიწებ და მე გადიხარ გარეთ. ვერ მართავ კომპანიას, ვერ მართავ სხვებს, თუ შენი ცხოვრება ვერ მართე. თუ ანუ სხვანაირად შეუძლებელია. ია, იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი 11000 ესეც ტრეის აქვს, მგონი 11000 წარმატებული ადამიანი როცა გამოკითხეს და მათი ეფექტურობის მიზეზი რა იყო? მათი უმრავლესობა ფოკუსირებულად დისციპლინირებულად აკეთებდა მნიშვნელოვან საქმეს დღეში. პრიორიტეტებს ანლაგებდა და ამაზე ფოკუსირებულები იყვნენ. ეს იყო და მე თუ დიასახლისი ვარ, ან თუნდაც რაღაცა ესეთი სმენებში მუშაობან, არ ვიცი რაღაცა. ველგან ჭირდება ეს ფოკუსი მნიშვნელოვანი საქმის წინ წამოწევა და მეერე თუ დრო მრჩება, რომ რჩება ის სიტყვაზე ესეთი ესეთი ნაკლებნიშნავანი მოდი ესე ვთქვა აღარ მახსოვს ფრეისის ტერმინები ახლა ნაკლებნიშნავანი საქმის კეთება დაახლოებით აი ესე რომ ესა კარგი მოდი ახლა კურსი იწყება ხვალ კი კურსი იწყება ხვალ ხვალ ანუ რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია და ჩვენ თქვით რომ რეგისტრაციას დავუშვებთ კვირამდე, ანუ კვირის ჩათვლით გადავწევთ, რადგან პირველი ლექცია ეს არის თეორია, ეხლა ჩვენ რაზეც ვსაუბრობთ, დაახლოებით ამას მოიცავს, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის დროის მართვას, ჩვენი საქმიანობის მართვას და რა შეიძლება გავაკეთოთ, ანუ არის თეორიული მიმოხილვა დავალების გარეშე. ეს შაბათს პირველი ლექცია, რომელიც დევს, რომელიც დარჩება და ვინც გვიან შემოემატება, იმას შეუძლია გვიან ნახოს ეს ვიდეო და ასევე ტექსტის წაიკითხოს გვიან. კვირიდან ვიწყებთ უკვე ამ გადასვლას პრაქტიკულ მუშაობაზე. ამიტომ, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩაერთოს ამ კურსში, კვირამდე შეიძლება მე დავხუროთ, რადგან უკვე გადავდივარ პრაქტიკულ მუშაობაზე, რომელიც მე უკვე ყოველ დღე შემოდის დავალებები და არ მინდა უბრალოდ რომ ზოგი წინ წავიდეს, ზოგი მე უკან ჩამორჩეს და ბევრის დავალ გაკეთება მოუწიოს ერთბაშად რა, ანუ დავხუროთ. შენ ხო გაქვს როგორც ვიცი, გაქვს ცოცხალი შეხვედრა ამ ათი დღის კი, კი, ორი შეხვედრა გვაქვს, ერთი შეხ პირველი შეხვედრა იქნება სამშაბათს. აა რომელი რიცხვი გვაქვს სამშაბათს, ალბათ 14? მე ვფიქრობ 14-ია. სამშაბათს არის პირველი ლაივ შეხვედრა, სადაც განსაკუთრებით მინდოდა ეს შეხვედრა ყოფილიყო, როდესაც მიზნის ჩამოყალიბების ვიდეო დაიდება იმის შემდეგ, რომ მინდა გავისაუბროთ, როგორ მოახდინეს მიზნის ჩამოყალიბება და ერთი წლის მიზანი როგორ შეიქმნა. კითხვა-პასუხების ვებინარი იქნება სამშაბათს და იქნება ბოლო დღეს 20-ში შემაჯამებელი შეხვედრა და ვებინარი კითხვა-პასუხით და დანარჩენი ვიდეოები არის ონლაინ ფორმატში. კარგი, მონაწილეობის პაკეტებზეც ვილაპარაკოთ, რო რა პაკეტებია და მონაწილეობის ანუ არის ორი პაკეტი, ერთი არის ჩაულებრივი სტანდარტული პაკეტი, სადაც ძდომა არის ყველა ვიდეოზე, ასევე ვებინარებზე იქნება ძდომა, ჩაულებრივი მონაწილეობა და ფასიც თქვათ, ხო? დიახ, თქვათ. კი. კი. ამისი ფასი არის 98 ლარი. და გვაქვს კიდე VIP პაკეტი, სადაც დამეხმარე 3 ადგილია, ხო კიდე? ხო, სამი ადგილია დარჩენილი და ღირს 150 ლარი და ამაში შედის ერთი ინდივიდუალური შეხვედრა, სადაც ინდივიდუალურად დავგეგმავთ 2023 წელს. ფანტასტიკურია. მე შენ თუ დამიგეგმავ ერთ წელიწად ეკა 150 დაგიგეგმა. აი, მაგეთია <laughs> მართლა რა, არ ვიცი. სასწაული. ხო, კიდე მინდა ფაზე რომ ეს არის ახლა საპილოტე პირველი, ასე ვთქვათ, ტრენინგი და ეს ფასი არ დარჩება ნამდვილად, მაგრამ ის მეთოდების რაც იქნება შემოთავაზებული, ნამდვილად იქნება და ასე რომ ვისაც არ გადადოთ ვისაც ახლა შანსი გაქვს, საშუალება გაქვს საკუთარ თავში ინვესტირება, ეს არის აი არ ვიცი რა დროის მართვაა. თუ ისწავლით და განკარგავთ და კონტროლს თუ ისწავლით თქვენ არ ვიცი საერთოდ წარმატებისკენ ივლით მსუბუქად იოლად რა ვიცი ნაკადში ასე რა ვთქვა იმიტომ რომ თქვენ აკონტროლებთ თქვენს რესურს დროის რომელსაც მიზან მიმართულად გამოიყენებთ კიდევ კიდევ რა დავრჩა რა ვთქვათ ხო გემრიელი ლუკმა ტექნიკა რომელიც დაგვპირდი როგორ გავაციო 2022 წელი ეს ხო წინი რო წერტილ სვამს ეს ხო თქვით და აკაცხონდა და ისვას 22 წელი წერტილი მარტო ჭამას მახوار არის და ნაძვის ხის აწყობა ხო, რა თქმა უნდა, ჭამას მანაძვის საწოლ. <laughs> ეგეც ერთ-ერთი სასიამოვნო მხარეა, მეორე მხარეც სასიამოვნოა, მაგრამ ანუ ცხოვრებაში ყველაფერი ციკლს მოიცავს, ხო? ანუ ციკლებად არის დაყოფილი, არის დღე და ღამის, თუ ციცოცხლის ციკლი. ხო და წლებიც ასევე. ხო და ანუ ციკლი რომ დავხუროთ 2022 წელი, ასეთი აა ტექნიკა დაგვეხმარება რომ განმარტოვდეთ, ეგ არის მნიშვნელოვანი, განმარტოვდეთ, გამონახოთ დაახლოებით 1-2 საათი დრო ჩვენთვის და დავფიქრდეთ, რა მოხდა 2022 წელს, რისი გაშვებაც გვინდა და რაც არ გვინდა რომ გადავიტანოთ 2023 წელს. ის ყველა წენა, ის ყველა არასასიამოვნო მოვლენა მოხდა გარემოში თუ ჩვენს ცხოვრებაში მოხდა, აი ეს რომ დავტოვოთ 2022 წელში. ამას ვაკეთებ წერილობით, დავწერთ ფურცელზე ამ ყველაფერს, რაც გაგვახსენდება, რაც იყო არასასიამოვნო მოვლენა ჩვენთვის. და აა ბოლოს რომ დავწერთ ყველაფერს, ამას მე რეცვავთ. აა და ან უნიტაზს ვატანთ, ან ფანტავთ გარეთ, ანუ ვუშვებთ ამას და ამოგვაქვს გულიდან, არ ვიტოვებთ ამას როგორც წენას გულში, ასე ვთქვათ. მეორე არის კიდე პატიება, რას რა მინდა ვაპატიო საკუთარ თავს რა ვერ გავაკეთე ისე რაც მინდოდა რომ გამეკეთებინა ხომ ხომ არის რაღაც დავგეგმე ხშირად გვაქვს ხოლმე ეს მიზანი არა მაგრამ აი ახალი წელი რო იწყება მეორე წელს ამას გავაკეთებ ამას გავაკეთებ ამას გავაკეთებ ვერ ვაკეთებ ხო როდესღაც мотиваცია ნაკლები გვაქვს რა მინდა ვაპატიო საკუთარ თავს რა მინდა ვაპატიო სხვა ადამიანებს ვინც მაწყენინა და გულში მაქვს ეს წენა ჩარჩენილი ხო აი ეს გავუშვა ეს წენა. გავუშვა ეგ იმას არნიშნავს, ანუ ვაპატიო მათ. ეგ იმას არნიშნავს, რომ მათ თან კონტაქტში შევიდე აქტიურად და მათ პატიება ვთხოვოდა, მათ დავუმეგობრდე, ეს ამას არ გულისხმობს. ჩემს გულში უნდა ვაპატიო, იმიტომ რომ ეს მე ყოველთვის ენერგიას მაცლის. როდესაც წენა მაქვს სხვაზე, რაღაც მოვლენებზე, ხო, ენერგია არის გაყოფილი და ეს ენერგია უკან დავიბრუნო და მას ესენ თავისი ენერგია უკან მივცი. ანუ მოხდეს ამ ენერგიების გაყოფა. წესა პატიება არის მეორე ნაბიჯი. მერე მესამე არის მადლიერება კიდე. რითი ვარ მადლიერი? რა მოხდა 2022 წელს? აა რითიც მადლიერი ვარ ჩემ ცხოვრებაში? რა რა გავაკეთე მე? რა რითი ვარ ჩემი თავის მადლიერი? რითი ვარ სამყაროს მადლიერი და ადამიანები ხო? აა აი ვინ იდგა ჩემს გვერდით, ვინ გამიკეთა რაღაც ისეთი განსაკუთრებული რაზეც მადლიერი ვარ და ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ, აა მივწეროთ მაგალითად და მადლობა გადავუხადოთ. შეგვიძლია რაღაც საჩუქარი გავუკეთოთ. იმის დამიხედავად, ანუ ვის რა საშუალება და სურვილი გქონთ, რაღაც კარტა დავწეროთ და გავუგზავნოთ, აა ვაჩუქოთ და კიდე ეს მესენჯერი ხარ, რეალური ენერგიას, მესენჯერს ვეძახი პლასმასის მე მიყვარს ქაღალდების წერა. ანუ კარტა დავწეროთ, ან რაღაც ისეთი რა, რაღაც სიმბოლური ჩვენი მადლიერება ჩვენს გამოვთქვათ, გავაცნობიეროთ და მასაც ვაგრძნობინოთ ეს მადლიერება. და კიდე რაღაც უნდა მეთქვა. ხო, ეს შეწირვა, ძალიან კარგია ამ დროს და კარგად მოქმედებს, როდესაც რაღაც გარკვეულ თანხას გავიღებთ, რაიმე ორგანიზაციას ჩავურიცხავთ, ან და ვინმეს ვაჩუქებთ, არა ოჯახის წევრი, არა ახლობელი, ვისგანაც ველოდებით მერე, გაუცნობიერებლად ველოდე, მე შენ ეს გაჩუქე და მადლობაც არ გადამიხადე, ესეთი რაღაც არა, ისეც ვაჩუქოთ, იმას ვაჩუქოთ, ვისიდანაც მადლობასაც არ ველოდებით, ხო? დიახ, დიახ. აი აი მაგალითად ჩემს სახლის წინ არის ძალიან ლამაზი პარკი და ამ პარკს ესა უვლის ორგანიზაცია და გავეწევრიანდი იმის გამო რომ რაღაც გარკვეული თანხა ჩავრიცხო ხომ და ყოველი წლის ბოლოს მოგდის ჩეკები სადაც შეგვიძლია ყოველთვის გადავრიცხოთ თანხა ხო იქიდან ახლა მადლობები და ისინი არ მოგდის მაგრამ ვისაც აქვს სურვილი და სიამოვნებით ვურიცხავ ხოლმე ფულს, იმიტომ რომ სულვლიან და ძალიან აი ესეთი რაღაც რო გავაკეთო წლის ბოლოს. და ბოლო არის კიდე რა გვინდა 2023 წელს რომ როგორ გვინდა რომ შევხვდეთ, რა გვინდა რომ გქონდეს. არ ჩამოვწეროთ რაღაც უამრავი რაღაც, აი თუნდაც პატარა მესიჯები ხო, თუნდაც ცხოვრების სფეროებში შევხვდეთ, როგორ მინდა რომ ჩემი ფინანსები გაუმჯობესდეს. როგორ მინდა ურთიერთობები გაუმჯობესდეს, მე რა მინდა გავაცნობი, რომ რა მინდა ახალი ვისწავლო. აი, ეგ და კარგი იქნება თუ თითოეულზე მე, აი რა მინდა ამისთვის გავაკეთო. თუ მინდა რომ ჩემი ფინანსები გაუმჯობესდეს, რისთვის ვარ მზად, რომ გავაკეთო ამისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ჩემი ფინანსები. ეხლა ეს ტექნიკა ალბათ იმას თუ იმათთვის ვინც მაინც არ გადაწყვეტავს ტრენინგში ჩართოს, თორე ტრენინგში ჩართულობა მოიაზრებს 2023 წლის დაგეგმვას მოიაზრებს. კი, აი მე ეიწება უკვე დაგეგმვა. ჩვენ ხო ახლა ამ ამითი ასე ვთქვათ, მესიჯს გამოვთქვათ, რა გვინდა რომ გქონდეს, ხო? და მე როგორ დავგეგმოთ ეს? ხო, მე ამას უკვე ტრენინგში ვინც ჩაი ჩართული იქნება და გაივლის, მე ისწავლის როგორ დაგეგმოს ეს ერთი წლის განმავლობაში. უღრმესი მადლობა. ესეთი საინტერესოა მართლა ახლა ვინც თავის იცის საქმე აქვს და რაღაცა რამდენად მნიშვნელოვანია მთელი წლის გაწერა, ეს არის აი თავისუფლად თავისუფლად ამოსულ ხო ანუ ამ ტრენინგში მონაწილეობი თქვენ მომდევნო ერთი წელი ძირითადად როგორც შეეული ჩონჩხიზე არის აწყობილი ხერხემალზე დგას თუ თქვენ დაგეგმეთ თქვენი ერთი წლის მთავარი მომენტები აი ეს არის გამართულად ხერხემალში, აი გამართულად იმაში ფლებში რომ დადიხარ. აი მე დანარჩენი პატარ-პატარა ნიუანსები ეს უკვე პატარ-პატარა მასშტაბირებული მიზნები და გეგმებია, რომელსაც და მე ეს უნდა ჩეულებაში გადავიდეს, რა თქმა უნდა. მარტო რომ დავგეგმოთ და ეს 10 დღიანი ონლაინ კურსი გავიაროთ და დავდოთ და არაფერი არ გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, ეს შედეგს არ მოგცემ. როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, მარტო სწავლა არ მიგვიყვანს მიზნამდე, უნდა ვიმოქმედოთ და უნდა გადავნერგოთ ეს პრაქტიკაში და ჩვეულებაში, იმიტომ ეს ისეთი ტექნიკა ამ ონლაინ კურსში გიგმის შედგენა. ეს ისეთი რამეა, რომელიც დღეში მაქსიმუმ 15 წუთს მოიხსავს ამის გაკეთება და გაქვს სტრუქტურა უკვე დღის შექმნილი. ასევე თვეში გჭირდება რაღაც 20 წუთი, რომ დაგეგმო მომდევნო თვე და უკვე გაქვს თვის სტრუქტურა შექმნილი. აჰა. აი ეს არ არის ესეთი შრომატევადი დროის თვალსაზრისით. დიახ. დავამატებდი იმას, რომ კიდე ვიქავარ, მე ხო მაინტერესებს ეს ჩვენი ტვინი როგორ მუშაობს და ტვინი უბრალოდ ინსტრუმენტია. აი ეს უნდა ვიცოდეთ, რომ ტვინი არის ინსტრუმენტი ჩვენს ხელში. და როცა ჩვენ ამას დავგეგმავთ და იწერება ეს, აჰა, და ჩვენ ამას ვაკეთებთ ყოველდღიურად, მედებებს. აჰა, ტვინი ფიქრობს. ინი ფიქრობს, აჰა, ეს ამას სერიოზულად უყურებს. ესე იგი, ამას ეს გამიზნული აქვს და სწორედ ყოველდღიური შესაბამისი მედებები მისთვის ხდება ნორმა. აი ეს ზუსტად ზუსტად ჩეულებებია, როგორც ვისწავლეთ სიარული, როგორც ვისწავლეთ რაღაცის ხელში აღება, დადება, აი ესე ვსწავლობთ ჩვენ ახალ ჩვეულებებს და კმედებებს პრაქტიკაში დანერგვით. ხო და დავასრულებ ხარით შენის ნევარდით იმით, რომ ჯერ ვქმნით ჩვევას. ანუ ჩვენი წარმატების, ჩვენი მიზნების ჩვევებს ვქმნით ჯერ, ვიძენთ უნარებს და ვქმნით ჩვევებს და მერე ჩვევა გვქმნის ჩვენ უკვე ავტომატურად და ჩვენს ცხოვრებას ქმნის და აყალიბებს ჩვევა დიახ ვინი აღარ არის უკვე ამ საქმით დაკავებული მან შექმნა ნეირონების იქ მთელი ჯგუფი რომელიც ამ ამქმედებებს ავტომატურად უნდა ავტომატურად ავტოპილოტზე გადადის შეუძლია უკვე სხვა რაღაცაზე იყოს ფოკუსირებული ეს არის სუპერ ეფექტურობა და აი ესეთი სუპერ ეფექტური ტრენინგი გვექნება ჩვენ ეს 10 დღიანი და გელოდებით მთელი სულით გულით მთელი შემართებით იმისთვის რომ რაც შეიძლება მეტი წარმატებული ადამიანი გვყავდეს თქვენი წარმატება ახლა ვინ ჩაერთვე ვინ ჩართულები ხართ და უკვე ხართ დიდი მადლობა მან და ვინც მოხო თქვენი წარმატება არის ჩვენი წარმატების გარანტი. სხვანაირად აი ერთ-ერთი გაცვლა წარმატებისა, სხვანაირად არაფერი ხდება. ანუ თქვენ თუ ფასეულს წაიღებთ აქედან, ჩვენ ამithi ვიქნებით ბედნიერი. დიდი მადლობა მინდა ეკას გადაუხადოთ გვანდელი შეხვედრისთვის. დიდი მადლობა თამარ. და დიდი მადლობა ყველას და ყველას გუსურებ ბედნიერ მომავალ 2023 წელს და გამოვიყენოთ ეს დრო ნამდვილად ჩვენი მიზნებისთვის და რაც შეიძლება მეტი ეფექტურობით, მაგრამ სიმსუბუქითაც. ხო, ხო. მადლობა და წარმატებები. დიდი დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.